WhatsApp. Ресторатор, это же ты, да? Короче, я очень хочу к тебе на Versus. Я тебе даже клипарь могу свой показать. Ну давай. Девушка, вы ошиблись. Да как? Я тебя узнал, лысый, это же ты, да, ресторатор? Ну? С города не ошиблась? Нет, нет. Я... Давай я тебе быстренько клипарь покажу сейчас. Так, сейчас. Йоу, MC Кутана, если все тебя ненавидят, и каждый плюет тебе в спину, знаешь, кому звонить. Йоу. Йоу, раздается звонок кутани, когда каждый второй тебе плюет в ебало, когда каждый запихнет тебе член в ванус, ведь ты выглядишь не лучше, чем Нет Флан. Все, доводит тебя до рвоты, йоу, выгоняют опять с работы, шли их всех зад, и вместе с тем я скажу тебе, как отомстить им всем. И пускай они все держат тебя за дурачка, доставай ты сладкий шарик, зрачка И за то, что этот долбанный мир был так жесток Положи всем этим сукам ты свой Баребу Не играй со мной, чувак, а опомнись Блять, происходит МС Кутана вошла в Макдональдс Я срываю задницы скорее кудри И кладу этим сукам баребу в бургер Когда МС Кутана была помладше То кидала свои бабки баребу в кашу Йоу, где бы вы меня не видели Мой баребух на лбу, будь то я из Индии оступиться Съешь мой баребух, как пачку прингов Что-то закрыло на небе солнце Это я подкинула баребух в воздух Эмси Кутана, мое сердце из камня Иногда я представляю, что я Танос из Марвел Ведь стоит мне сделать один щелчок И тебе уже летит мой баребух в рот И пускай они все держат тебя за дурачка Доставай ты сладкий шарик скорей Прямо из очка И за то, что этот долбанный мир был так жесток